اشهر صغير صغير ثلاث اشهر ولا شهر ولا طلعوا تحت الانقاذ والشاب عمره 25 سنه وامه ودار تدمرت هاي هي طفل عمره ثلاث شهور يلا ما في غيره يلا روح هاي الدم شايفه صور له اياه توكل على الله خلينا نشوف هالنظام المجرم هذا يا ابو يا ابو هيا يصور إيه، هون راحوا هلا اطفال ونساء واولاد راحوا شوف الدمار شلون وشوف الخراب شوف الدم صور الدم على الشجره كيف مقلوبها وينه شايفها وينها اثر الدم راحت هلق بنت حرمه وابنها كذاب نظام كذب ما في هدنه ولا شيء كله خدعه وكذب ما له امان نهائيا لعنه الله عليهم بكره ثاني في اجتماع شو استنى الاجتماع كله كذب وفاشل وضحكوا علينا هدن مشان يقتلوا العالم بس كله كذب كذب عم يسكتوا العالم عشان يقتلوها واحد واحد ما في هدن العن من نظام روسيا العن من روسيا امريكا كلهم العن من بعضهم ありが